Hello，欢迎回到 EA Career。啊，有一些当主管的会来找我咨询，或者是请教一些沟通上的技巧。啊，他们常遇到的问题是说，他们觉得部署很难教，讲了一次又一次啊，但是他们总是会做出与他教的完全不一样的事情。到底有什么更好的方法来跟部署去做沟通？哦，我都会在跟这些来咨询的主管做更深入的了解。 那我发现了，大部分的状况都是这些主管在告诉他的部署该做什么事情，该怎么样子做事。我会告诉这些来咨询主管，你告诉怎么对方怎么做，其实是一个很省力、很快捷的方法。但是你这只有沟通到他的行为，并没有沟通到他的认同。曾经有个心理学家，他在找了四组小朋友来做一个实验。 让四组小朋友啊分别读不同的故事，《龟兔赛跑》、《放羊的孩子》啊，《皮诺丘》还有那个啊，《华盛顿砍樱桃树》的故事，这样四个，然后来比较说，哪个哪一组小朋友在读完他们的故事之后呢，变诚实的比例比较高？那我相信你们都猜得到，一定是读了华盛顿砍樱桃树这个故事的小朋友啊，他们。 读完故事之后，说实话的比例比较高，而且比其他组的小朋友高出了百分之二十以上。那这个其实主要是来自于故事它本身哦。龟兔赛跑这个故事跟哦诚实没有关系嘛？啊，皮诺丘跟放羊的孩子这两个故事呢，讲述的是说谎的人会受到什么样子的惩罚？华盛顿砍樱桃树的故事呢？ 讲述的是有关人的品格的故事。如果你猜到了这个实验的结果，那相信你也明白，说谎被惩罚这件事情就跟法律一样，它只规范了你的行为，但是并没有规范到你人的品格。啊，它限制你手脚不要做某些事情，但是你知道，一个人守法跟一个人品格高尚，知道他不要去做犯罪的事情，完全是两回事。 你要教导，你要一个人诚实，你要一个小朋友诚实啊！那需要培养的是他的品格，而不是靠惩罚来让他变成一个有品格的人。同样的道理，如果当主管都用命令的方法来教，要求自己的部署要怎么做，那这个动作其实也是规范的话行为。 并没有让你这个主管理念升职到这些部署心里面，让他们做出跟你一样的决定或是一样的动作来。我想邀请你思考一下，啊，这种直令式的这种管理风格啊，在像我这种八零年代出生的人身上还算适用啊，但是现在很多新进入职场的年轻人，例如九零年代甚至是。 啊，千禧年之后出生的年轻人进到职场里面，他们追求所谓的自由跟认同，就些新生代，我们这样子的管管理方式还是有效果的吗？曾经有一个实验方法是这样子的：我先请你想个数字，然后接下来我告诉你说，如果你想的数字是偶数，我这里有一小笔奖金；如果你想是偶数，我就把这笔奖金给你。然后我们再来统计。 说谎者的比例，这个实验有很多变形，但是呢，它统计的结果都很接近。当你叫受试的人呢不要说谎的时候，还有高达百分之三十的人，他会为了这个奖金说谎。可是当如果你告诉这些受试者说不要当个骗子，这个说谎比例会变得非常的低，几乎没有人说谎，因为你告诉他说不要当个骗子，这是一个人格上的认同。 如果他认同自己不是一个骗子，那他就不会为了这一小笔小钱说谎。如果你希望你自己的雇主能跟你做价值类似或者是相同的决定，采取有相同价值的行动，最好的方法也不是命令他要怎么做，或者是告诉他要怎么做，而是沟通他的认同感啊，让他自己去采取行动。有时候啊。 我会送部署去受一些特别的训练，而且我选的部署啊，常常都是未来有发展潜力，但是目前的表现不是最好，可能都只有中等甚至中下的人。那这些部署，当我选到他们去做这些特殊的训练的时候，都会很抗拒。最主要是因为现阶段表现的不好，他没有自信；，再来是怕花了钱之后啊，上课，但是归建之后啊，没有办法提出贡献，所以让自己的评价变得更差。 所以，我跟他们沟通这件事情的时候，我不会告诉他们说：“你这些，你去上这些课是要学哪些东西回来。”因为接下来，例如说下半年或者明年，部门要做什么样子的事情，所以我需要你这个东西。而是呢，我跟他们沟通，你随着趋势的发展，你这些环境的变化、公司的变化，你建立自己知识能力来应变的重要性。所以，这些的你很希望能够提升自己的能力啊。 因此，他们反而会更认真的去上课，因为他们想要学习。所以后来，他们也都为部门做出相当多的贡献，也许不是马上。那我觉得这样子的沟通方式啊，反而能让这些部署啊更能够接近你的价值，认同你想要的事情，采取跟你价值相同的行动。这个分享啊，希望可以给这些当主管的人。 或者是希望有往往一直发展的你去做参考，让你在带领团队上能更有效果。我是亚轩，下次再见。